Bienvenidos a capítulo 51 de Marihuana Television News, el programa de la cultura canábica. En agosto, con las vacaciones, suele bajar el número de noticias relevantes relacionadas con el cannabis. Solo lo acostumbrado, algún cultivo intervenido, turistas que tienen que buscar en el mercado negro por el difícil acceso a los clubs y poco más. Bueno, este mes se ha anulado una gran actuación policial contra el Club Zen Cultural de Málaga, y no por un cambio de criterios de la Fiscalía, sino por fallos en los procedimientos policiales. Para compensar este parón veraniego, nos hemos ido a México, donde las cosas no están para nada paradas y hemos asistido a la primera Expo Weed México. Y por aquí, más cerca, hemos asistido al Rototom, el festival rigue que siempre tiene un espacio para la reflexión sobre la situación de la marihuana. Este mes volvemos con Verde Medicina. Veremos cómo el CBD puede ayudar mucho en casos de epilepsia infantil. En la sección de extracciones veremos cómo se obtiene hachís con la ayuda de agua y hielo. Y en la barraca de María mis esquejes se hacen frondosos. ¡Empezamos! México lleva muchos, muchos años esperando poder celebrar una expo canábica. Algunos pensaban que no serían capaces, pero se equivocaban. En México también llegó la ola del cambio y ya no se para. Clara, que estuvo allí, os lo cuenta. Por fin, la primera Expo Week México, la fiesta reivindicativa de la marihuana. México está viviendo un momento sin duda de cambio. El cambio en la política de drogas, de la regulación eh, de la marihuana para todo uso varias personas que consumen marihuana son altamente creativas, productivos, gente que tiene una vida normal. Hace un año empezamos a luchar para obtener este tratamiento eh, de cannabis para nuestra hija. Grace tenía 400 crisis diarias. Pues estamos muy contentos, ¿no? Realmente gracias a la cannabis recuperamos a nuestra hija. Prescribir cannabis es un delito en México. ellos no quieren regular nada porque ellos son los narcotraficantes. Cada preso, desplazado, desaparecido o ejecutado es una tragedia familiar. Las características particulares geográficas de México hacen un caso muy especial. Lo más importante no solo es consumir, sino pensar, pensar las drogas. Aquí tenemos que hacer una revolución cultural completa. Al macrocosmos y al microcosmos. Es absurda esta guerra contra las drogas, que no puede ganar, ¿por qué? Porque es una guerra contra la condición humana. es algo que está sucediendo, es algo que está en desarrollo en nuestro país y es imparable. no ayudan en nada porque generan un estereotipo de la persona que consume marihuana. Es como cuando hablas del típico mexicano que tiene un sombrero y demás. La naturaleza me de la cama. Cuando hablas del marihuano, los medios de comunicación han hecho un estereotipo que estigmatiza totalmente y que no tiene que ver con la realidad. Hubo una resolución muy importante que fue la de SMART, en la cual la Corte decidió que la prohibición al autocultivo es incompatible con el derecho del libre desarrollo de la personalidad. Es pues ese mismo camino que, están, las que hicieron ellos, nosotros lo recreamos, pero para 2000, 2.300 personas que son aproximadamente los miembros del club que, ahora se han registrado para que participen en este programa que es un programa gratuito. Y somos una escuela que busca capacitar a toda la gente que quiera participar en la industria canábica en México. Empezamos en enero, nuestra primera clase y nuestra primera investigación es sobre derechos humanos, básicamente para poder generar o visualizar lo que es el nexo causal. ¿no? Es decir, cómo se están violando los derechos humanos a través de la prohibición. México es el país que más costos ha pagado por la guerra contra las drogas tenemos, eh, nuestras cifras son propias de una guerra civil. Nosotros lo que hacemos pues proporcionar nuestra propia medicina a nuestros familiares, amigos y gente que nos busca más que nada. Y estamos en un proyecto sobre plantas medicinales, plantas madre y sobre nanoencapsulamiento de CBD y THC. Ahora sí que vamos avanzando en lo que es extractos, eh, cultivos orgánicos y más que nada una medicina limpia, una medicina agradable con el cuerpo. Decenas de miles de presos, la gran mayoría son consumidores que su único delito fue haber buscado un poco de placer y quien no ha buscado un poco de placer yo me declaro culpable. Que los consumidores no vayan a la cárcel. Eso es el punto número uno. Si la gente deja de ir a la cárcel, em, creo que le empezamos a poner un alto a esta espiral de violencia y degradación del tejido social. Híjole, pues si tuviéramos eso, ya tendríamos mucho ganado, porque hoy en México un campesino puede terminar en prisión muchos más años que un verdadero narcotraficante que lava miles de millones de dólares o asesina gente. Y por eso necesitamos de regulación, de políticas de drogas mucho más humanas, mucho más eficaces. Para fines tanto medicinales como industriales, como recreativos o como nos gusta decirlo ya para uso personal. Que acepten que la marihuana fue prohibida por todas las razones equivocadas calor y alegría de esta tarde Este libro pues reúne panoramas, voces que tienen que ver con lo que ocurre en México. El movimiento canábico, desde la contracultura en primera instancia, prohibir no ha servido absolutamente para nada. Incluso tú puedes no ser un consumidor de ninguna sustancia y apostar por la despenalización, ¿no? No consumo, pero me sumo. Exacto. yo sí consumo pero me sumo. Lo que hacemos es investigación y difusión sobre las sustancias psicoactivas, eh, aparte de cannabis, psilocibina, DMT, cocaína, etc. Es más una educación integral sobre sustancias psicoactivas para la población en general. Si tenemos una sociedad informada, yo creo que esa sociedad puede empujar y avalar las políticas de drogas eh, regulatorias. Sin fronteras, sin religión, una sola especie nosotros los buscando crear un núcleo de mujeres de todo tipo que hagan muchas cosas para poder hacer un núcleo de mujeres que podamos dar todo, información, talleres, ayudarlas a, crear y que, crean en sus proyectos. Que nada no se puede, se puede, claro que se puede, hay que empoderarnos unas a las otras. Es tiempo de salir y eh, ofrecer al mundo lo que tenemos. La Red de Mujeres nace como un proyecto que se inspira un poco en la reunión de ustedes que tuvieron en España. Ahí pasaron unos videos muy inspiradores y bueno, empezamos a contactar con algunas de las chicas de la red. Decidimos crear esta plataforma que de momento es solamente virtual de mujeres antiprohibicionistas y canábicas, un proyecto de mujeres diversas con perspectiva de género que queremos eh, construirnos y deconstruirnos y mostrando nuestro papel como mujeres en el mundo de la cultura canábica. Nuestra oda al cannabis, un tema que se lo dedicamos a, él mismo, o a ella misma. A todos los cultivadores y cultivadoras de cannabis aquí en la Expo Wither. No más presos por plantarla, cultiva tus derechos, ¿ok? Vamos ya pues tenemos ley, somos el cuarto país latinoamericano en tener una ley de cannabis medicinal y creo que son pasos muy grandes, va a ser una expo súper buena, va a ser en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, van a ir empresas muy buenas donde van a poder conseguir semillas, bones, todo tipo, le vamos a enseñar a la gente la importancia de cultivar y además nos estamos enfocando mucho en el tema medicinal, que es lo más importante. Los esperamos en noviembre. Había cierto consenso para un régimen medicinal pero al final del día no salió. Esperamos que en septiembre sea otra historia. Janus empezó a, a convulsionar a los tres años y medio. Y también Tosi. <laughs> y este, pues fue un entrar y salir de hospitales. Como todas estas historias, eh, hemos probado cualquier cantidad de medicamentos. Ha probado todos los medicamentos que existen en el mercado, inclusive para adultos. Gracias a nuestros buenos abogados, ganamos esta lucha legal y Grace ya puede consumir su, aceite de cannabis y con este aceite sus crisis de 400 crisis diarias se redujeron a 10 crisis. Conseguí la planta, eh, hice el aceite de forma artesanal yo, tenía mucho miedo. Cuando el aceite llegó a mi vida, mi vida cambió y la de mi Desde el día 1 vimos una mejoría impresionante. Él únicamente presentó nueve crisis y desde las 150 y tantas de un día anterior. Empezamos a probar el CBD eh, con un cambio maravilloso desde la primera dosis. Le dimos la dosis y a los dos días vimos cambios, dejó de tener crisis convulsivas. Seguimos en la lucha de que se, legalice el plato completo, no nada más del puro cannabidiol. El camino sigue siendo difícil, el mundo sigue siendo patriarcal y machista, pero nosotras no damos ni un paso atrás. Sabemos sobre políticas de drogas, sobre autocultivo, sobre el periodismo que se hace, todo lo que se hace lo podemos también hacer nosotras. no es de un solo género, es de dos géneros y también pues e invitar a los hombres a que nos apoyen. Estamos cada vez más fuertes, estamos con las semillas plantadas y estamos floreciendo juntas. A ver este grito Creo que hay que organizarse. Vean el poder de esta organización. ¿Cuándo pensamos hace cinco años que iba a haber en el World Trade Center una exposición de cannabis? Y aquí estamos hoy y quién sabe qué va a pasar en cinco años. Ya hay una aceptación social de esto, de verlo con normalidad. Ha ido genial, la verdad es que todo el mundo está muy contento todo salió bien, los expositores están felices, la gente que vino está feliz, nosotros estamos felices, el cannabis eh, se está posicionando bien y creo que es muy importante que todos nos sintamos parte de esta evolución cultural, nosotros lo vemos como una evolución cultural. Muchas gracias a todos, somos Fauna, gracias al Necesitamos una poesía que se olvide de sí misma prohibición igual a violencia, y la violencia solo genera más violencia. El dolor no espera, y la libertad tampoco. Las y los mexicanos coinciden en que hay que organizarse en las comunidades, porque somos responsables del impacto que cada quien hace en su entorno. Y podemos informar, educar, cambiar la opinión pública y transformar la sociedad. México ya está preparado para la legalización que llevará al cambio. En nuestro episodio de Verde Medicina conoceremos el caso de un niño diagnosticado de epilepsia refractaria que ha visto cómo le desaparecen las convulsiones a raíz de un tratamiento basado en CBD. Cada día son más los niños que han visto mejorada su calidad de vida gracias a los tratamientos con cannabinoides. iba a caer 70 veces al día. Al día le daban como unos relámpagos y perdía la conciencia durante tres segundos. Entonces esto te implicaba una ansiedad enorme el estar continuamente con él. Necesitaba de una persona que este, estuviera todos los días con él. Entonces, claro, eran golpes, golpes por todas partes. Yo jugaba con mi hijo y estaba pendiente de, que se va a caer, era, ansiedad, era, era ansiedad. El año pasado es cuando en estas fechas se puso ya muy malo. Mi hijo, mi hijo se puso en crisis continuas, se perdió torsión muscular totalmente, se quedaba mm, con los fármacos, pues tenía, no controlaba lo que es la saliva, constantemente tenías que ir limpiándolo, eh, perdió el habla, mi hijo pues, llegó a perder el habla, incluso nos llegamos a preocupar mucho, mucho. mi hijo se quedó pues, postrado en, en un carrito. Epilepsia refractaria. Miles de niños y niñas en todo el mundo la padecen y pocas son las posibilidades para su tratamiento. Una enfermedad que además de afectar el normal desarrollo de quienes la padecen, convierte su vida diaria y la de sus familiares en un infierno. Pero las terapias basadas en cannabis están dando luz a nuevas vías terapéuticas efectivas y seguras. Y mi hijo ha vuelto a nacer. Mi hijo es otro, es un niño que ríe, que es un niño que, juega con, sus amigos. Mi hijo vuelve a ser el que, pues el que Esperanza. Es la palabra que empieza a oírse en muchas familias con niños con epilepsia refractaria. Una esperanza que en gran medida ha sido posible gracias a proyectos terapéuticos como el de Calapa Clinic, una compañía que desde la profesionalidad y la transparencia está liderando las terapias basadas en CBD, el componente no psicoactivo de la cannabis. Calapa Clinic surge siendo pioneros en Europa como clínica especialista en tratamiento eh, de cannabinoides. Nuestra meta, por eso nació este proyecto, es llevar un poquito la normalización terapéutica sobre el cannabis para pacientes que lo necesiten. Y Calapa Clinic nace, o nació con dos objetivos. El primer objetivo es de facilitar información a un público general. Y el segundo objetivo es el objetivo profesional, de facilitar formación a profesionales para que ellos puedan integrar ese tipo de tratamiento en sus asesoramientos a pacientes. Después de renunciar a una brillante carrera como cirujano, el doctor Mariano García de Palau lleva cuatro años liderando la dirección médica de Calapa Clinic es la culminación de 20 años dedicados a la investigación y el conocimiento sobre los usos medicinales de la planta de la marihuana. Su principal interés, mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Los pacientes cuando nos contactan lo primero que hacemos es eh, solicitarles documentación médica sobre su caso, sobre su patología, porque nosotros no trabajamos diagnosticando, trabajamos sobre diagnósticos previos. Una vez se confirma el diagnóstico y se confirma el posible uso de cannabinoides o el beneficio de un tratamiento, visitamos al paciente, bien visita de presencia física, bien videoconsulta, y a partir de ahí hacemos un seguimiento semanal para ver el paciente cómo se encuentra, para ir corrigiendo las dosis y para que nos vaya transmitiendo la información del resultado del tratamiento que tenemos en marcha target de, pacientes que nos llega eh, vienen a ser eh, por dolor crónico, epilepsia, esclerosis múltiple, em, en algunos casos pues Alzheimer. Más o menos el 80% de los pacientes que llevamos nunca han tenido contacto con el cannabis, por lo tanto vienen, bueno, pues vienen con miedo, normal. Lo que todo cambia cuando lo empiezan a tomar. Realmente el efecto es muy rápido. Entonces, bueno, eh, claro, si yo te quito el dolor o hago que tu día sea un poquito mejor y el, al día siguiente un poquito mejor, pues ya los miedos se van difuminando, ¿no? Tenemos un caso eh, que a mí me hace eh, especial ilusión y felicidad, <clears throat> que, que es un caso de un niño que tiene epilepsia, em, que ha encontrado la mejoría y que tiene una calidad de vida excelente desde hace un año tomando CBD simplemente CBD. Una noche indagando en internet, pues mm, vi pues, cómo había sido tratado en niños en, Estados Unidos y cómo familias habían tenido buenos resultados. Y a través de una asociación. La asociación era dos, emociones hasta llegar a, Barcelona, donde, donde nos pusimos con el doctor Mariano en contacto y a través de ahí, vía Skype, pues eh, me empezó a tratar a mi hijo. ¿Cómo tenemos al peque? ¿Algún cambio desde la última consulta? Pues, pues la verdad es que sus cambios son a, mejor, cada día lo encuentro mejor. Estupendo. Entonces, a nivel crisis seguimos, seguimos sin, María, cero crisis. Y a, nivel, y a nivel cognitivo, en este plazo de tiempo con el CBD, ¿has ido notando mejoría, aunque estemos con la misma dosis desde hace mucho tiempo? sí. Correcto. él, vamos, todos los días nos sorprende. Y vemos que, pues eso, que le está yendo fenomenal y no sé si es la dosis perfecta porque ya te digo que desde la última vez que hicimos el aumento que está muy bien. Pues la hora es autónomo, va al servicio solo, eh, con sus amiguitos ya se separa de nosotros, digámoslo así, va a jugar con ellos, eh, al balón el fútbol le encanta, juega al fútbol, eh, es un, niño, un niño feliz, es un niño feliz. Incluso él alguna vez bromea, tú fíjate, mi hijo a veces me dice, papá, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba malito y me caía en el plato de la sopa, la, cara? Y yo, sí, hijo mío, sí me acuerdo. ¿Te pensaba que te caías? Sí, te caías, caía. ¿Y te caías en la sopa o no te caías en la sopa? Te manchabas la cara. No los ojos. Te se desmanchaban los ojos. ¿Y, ahora, qué? ¿Y ahora cómo vas? Mm, mejor. ¿Mejor? Ah, mejoraba solito. Sí. Ha evolucionado increíblemente. Un niño que estaba acostumbrado a que se lo hiciéramos todo. Sí que también le ha costado, porque él estaba acostumbrado a que el papá y la mamá le ayudara a, a comer, que el papá y la mamá le ayudaran a ir al baño. Estas cositas las hemos tenido que trabajar con él porque había creado una dependencia increíble. Pero antes a que no corrías y ahora corres mucho. Ahora sí. Ahora, sí. que corres, ¿eh? Mi hijo es que es otro, es otro. ahora mi hijo es un niño, es él, es él. Ha vuelto a nacer, mi hijo ha vuelto a nacer. gracias al, can, al mi hijo ha vuelto a nacer. ¿Sabes? Es, es increíble, es increíble. El CBD es uno de los componentes de la planta del cannabis y tiene muchas propiedades, eh, dijéramos, medicinales, porque es un antiinflamatorio potente, es un antiálgico potente, es un antiansiedad potente y tiene la ventaja de que no es psicoactivo como el THC. En este sentido está indicado, aparte de patologías muy concretas como pueden ser la epilepsia infantil o o algún tipo de enfermedad para los niños, porque no produce, repito, lo que es la psicoactividad, pues también para personas ancianas, personas que tienen problemas neurodegenerativos, pues como la enfermedad de Alzheimer o otras patologías de ese tipo. Aparte de que se ha demostrado ya de que el CBD no, no presenta tolerancia, es decir, no es un medicamento que cada vez necesites aumentar las dosis para obtener los mismos efectos, no crea tolerancia. En este sentido, pues es un medicamento muy seguro. El Gobierno de Puerto Rico ha aprobado el nuevo reglamento que regula el acceso al cannabis medicinal. En él se flexibilizan los requisitos iniciales y también se permite que un paciente no residente en Puerto Rico pueda obtener y consumir cannabis medicinal si cumple las condiciones necesarias texto del decreto ya ha sido publicado en las páginas web de las carteras de salud. El nuevo decreto es casi una copia del que estuvo vigente hasta julio y tras su votación parlamentaria durante el mes de septiembre permitirá que hasta cuatro empresas se encarguen del cultivo y distribución entre los pacientes. El documento presentado por el Comité Científico Asesor concluye que existe evidencia científica sobre el beneficio de la marihuana para el tratamiento del dolor neuropático y el dolor oncológico, así como para el tratamiento de la espasticidad de la esclerosis múltiple y anima a la comunidad científica a seguir con los ensayos clínicos para certificar su efectividad en otras patologías. El Caixa Forum de Madrid acogerá el próximo 20 de septiembre la presentación oficial del Observatorio Español de Cannabis Medicinal con la asistencia de destacados expertos médicos y científicos entre los que destaca el doctor Rafael Mecolán, descubridor de los cannabinoides de la planta y los endocannabinoides. La asistencia es gratuita, pero necesita registro previo en su web. La Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña y la empresa especialista en tratamientos con cannabinoides Calapa Clinic han firmado un convenio de colaboración para dar asesoramiento médico a los usuarios terapéuticos de las 20 asociaciones que conforman la federación. Pues estamos contentos de haber firmado este convenio con Calapa, eh, también estamos buscando diferentes convenios con otros doctores para dar el servicio a los usuarios terapéuticos, tanto de asociaciones federadas como personas que contactan a través de, con nosotros a través del correo electrónico, intentando unificar los criterios para atender a estas personas y darle una mejor calidad de, a sus servicios. Ahora, nuestro experto Miguel Jimeno nos mostrará cómo obtener un buen hachís con ayuda de agua y hielo, en nuestra recién estrenada sección de extracciones. Ya que estamos en pleno calor, qué mejor que continuar refrescándonos que con las extracciones en hielo. Bienvenidos a Extracciones, la sección que sublima tu mente. para finalizar con las extracciones de hielo y agua, no hemos querido dejar pasar por alto una nueva técnica que gana adeptos cada día. Nos referimos al Fresh Frozen. Pero antes de comenzar, veamos el menú canábico que tenemos para hoy. Hemos optado por una variedad de nueva creación, Desconocida Kush, del mítico banco Delicious Seeds. Desconocida Kush es el cruce resultante entre un clon élite de la variedad Bay 11, sativa ganadora de la 2011 High Times Cannabis Cup Awards y una genética de Kush de origen desconocido. El resultado, un potente híbrido en el que se hallan de forma equilibrados sus genes sativos e índicos. Es una variedad de porte medio, pero con muy buenas producciones de cogollos con alto contenido en THC. Su aroma es incensado, con toques terrosos típico de la kush acompañado de un sabor a pura kush con ciertas notas de haze. El fresh frozen, también conocido como full melt, es una técnica en la que el estado de partida de la hierba ha de ser en fresco, es decir, recién cosechada. El resultado es una textura mucho más jugosa y aceitosa. En esta técnica se parte de la planta aún en fresco. Para ello se introducen en el congelador los cogollos recién cosechados sin esperar a que sequen. En la lavadora de extracción añadimos agua hasta llenar la mitad del volumen de la cabida e introducimos el hielo, sobre tres bolsas grandes más o menos, Seguidamente introducimos la hierba en la malla de la lavadora junto con hielo para facilitar la extracción. El resto de la operación es idéntico a la extracción con hielo y agua que vimos en el programa anterior. Extraer, filtrar, colar y secar. Hasta ahora hemos visto la técnica de extracción de hielo más agua, pero existe otra técnica, que es la extracción con hielo en seco, que nos permite obtener hachís sin la necesidad de tener que añadir agua. El resultado es una extracción mucho más aromática. A diferencia del hielo común, el hielo seco no moja cuando sublima. Esto es debido a que no está formado por moléculas de H2O, sino de CO2, de ahí que también reciba el nombre de nieve carbónica. Para llevar a término esta técnica, también hay que congelar los cogollos escogidos, pero en esta ocasión en torno a 6 horas mínimo para que la glándula quede cristalizada y se desprenda con más facilidad. Para poder realizar la extracción precisaremos de unas mallas especiales. En este caso hemos decidido optar nuevamente por las mallas Coolback de Cooltech, que permiten el cribado en toda su superficie. Utilizaremos la de micraje intermedio. Transcurrido el tiempo de congelación de la hierba, ya podemos introducirla en las mallas Coolback, junto con una bolsa de hielo seco. Luego solo queda que sacudir las mallas de modo manual para forzar el desprendimiento de la resina. Podemos hacer tantas pasadas como nos permita la calidad de la hierba utilizada, pero teniendo en cuenta que a cada pasada, tanto calidad como cantidad irán disminuyendo. En este caso, dada la ausencia de agua, no es necesario proceder al secado de la extracción obtenida, tan solo basta con dejarla reposar unos minutos para poder comenzar a manipularla. Ya hemos visto casi todos los sistemas de extracción sin solventes. Ahora solo nos queda ver cómo trabajar la extracción obtenida para darle cuerpo y facilitar su conservación al tiempo de aumentar sus cualidades organolépticas. El prensado es la última técnica que debemos realizar antes de dejar el producto en perfectas condiciones para su consumo. Pero ¿cómo podemos llevar a término de una forma sencilla y eficaz? Para proceder al prensado tan solo nos hace falta unas bolsas de plástico con cierre zip, un cazo con agua hirviendo, un plato de cristal y un rodillo de pastelería. En primer lugar ponemos a calentar el cazo con agua y colocamos sobre el cazo un plato a modo de tapa. Seguidamente se introduce en la bolsa de plástico zip la resina bien seca de la extracción y dejamos la bolsa sobre el plato para que coja calor poco a poco. En cuanto se calienta la resina de la extracción lo suficiente, podemos hacer varios pliegues a la misma bolsa para evitar que al prensar reviente y procedemos con la ayuda del rodillo de pastelería a prensar la bolsa con la extracción como si extendiéramos la masa de una pizza. Luego se congela durante unos 3-5 minutos para endurecer la extracción y poder sacarla de la bolsa y ya tenemos nuestra pequeña plaquita de hachís lista para su uso. Cuando hablamos de consumos anuales y de colectivos, es evidente que esta técnica rudimentaria de prensado manual se queda escueta. Para ello, hay en el mercado prensas hidráulicas que realizan un trabajo mucho más profesional y que además permiten el prensado en frío. En este caso, hay que proceder colocando en los moldes de la prensa la extracción obtenida. A continuación, ponemos el molde en la prensa y vamos aumentando la presión hasta que la mezcla compacte formando un bloque perfecto. Si la extracción obtenida presentara multitud de impurezas vegetales residuales, habría que proceder a precalentarla en un horno y a temperaturas entre los 40 y 50 grados. De este modo, al calentarse, el fino polvo de la resina se facilita el compactado del mismo y que no rompa de forma terrosa. Y hasta aquí todo lo que han dado de sí las diversas técnicas de extracciones con hielo, tanto con agua como en seco. Esperamos que os hayan servido para aumentar vuestros conocimientos en el campo de las extracciones. Bueno, y con estas son ya unas cuantas las técnicas de extracción mostradas en esta sección. En próximos programas más y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos. Hay cambios que van lentos, pero no pueden dejar de observarse. En las Olimpiadas de Río 2016, la Agencia Mundial Antidopaje ha subido el nivel de marihuana permitida a los deportistas, lo ha elevado 10 veces, pasando de 15 a 150 nanogramos por mililitro. Sin embargo, en Filipinas, con casi 4 millones de consumidores de sustancias ilegales, su nuevo presidente Rodrigo Duterte, conocido como el castigador, presume de su policía capaz de liquidar a más de 700 personas desde el 1 de julio en su cruzada antidroga. Además, en este periodo se han documentado más de mil asesinatos en manos de grupos de vigilantes animados por el presidente a disparar y matar a los traficantes. En otras partes, en Estados Unidos, donde el 13% de los adultos usan marihuana, muchas personas, incluidas Obama, se siguen molestando al ver a la hija del presidente, Amaila Obama, fumando tranquilamente lo que parece un churro de marihuana en un festival de Chicago. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail Hola amigos, hoy vamos a ver lo rápido que han crecido mis esquejes y cómo han avanzado en pocas semanas su floración. el crecimiento ha sido muy rápido en todos mis esquejes. Solo he seguido los consejos de la tabla de back y he utilizado un poco de Organic Grow, Root Stimulator, Bloom Stimulator y Foliar Spray. Tras tres semanas con un fotoperiodo de 18 horas, manteniendo una temperatura lo más cercana a los 24 grados y una humedad del 80 al 75%, hemos dejado a nuestros esquejes preparados para cambiar a 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Al poco tiempo de cambiar el fotoperiodo de las plantas dan un importante estirón. A la vez que entramos en la fase de floración empiezan a formarse flores cada día con más pelitos. Con el cambio de las horas de luz vamos modificando la alimentación. Es el momento de cambiar el Organic Grow por el Organic Bloom. Volver a aplicar Final Solution e ir introduciendo el Organic PK. Lo mejor es seguir la tabla de back. Durante las semanas de floración es aconsejable mantener una temperatura entre 28 y 20 grados centígrados e ir reduciendo la humedad semana a semana, desde el 65 al 40%. Cada una de nuestras cuatro variedades de esquejes, Critical Bilbo, Somango, Matanusca, Tundra y White Widow, va mostrando sus rasgos distintivos conforme pasan los días, cada una con su ritmo y morfología para formar los cogollos. Tras dos semanas desde el cambio a 12-12, las plantas han crecido muchísimo, ya casi han alcanzado su altura final, y la parte baja vuelve a ser excesivamente frondosa. Hay mucha densidad de hojas y de ramas, que van a ser muy poco productivas. Apenas pueden nacer pequeñísimas flores, así que en la barraca de María me han aconsejado que las quite. Así, las plantas estarán mejor aireadas, evitaremos la aparición de hongos y facilitaremos el acceso para el riego, Quitaremos las hojas y las ramas más bajas, teniendo cuidado de no hacer el corte al ras del tallo principal para evitar infecciones. Con los dedos también puedo quitar las flores más bajas para que no le quiten fuerza a las de arriba. Ahora el aire podrá entrar uniformemente por todos los rincones del armario. Durante las próximas semanas mis chicas engordan día a día. Tendré que esmerarme en mantener la temperatura y la humedad recomendada para este periodo. Aunque tengo cuatro variedades distintas, no se ven diferencias muy destacadas en cuanto al ritmo de la floración y al tamaño de las plantas. Aún así, tendré que estar atenta por si me pide distintas dosificaciones de nutrientes cada una de ellas. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail en el próximo capítulo veremos cómo ha ido el final de la floración y os hablaré de las características de cada una de las variedades de mi cultivo. Hasta pronto amigos. Este mes de agosto miles de personas vibraron con la mejor música reggae en el Rototom Sun Splash de Benicassim. Artistas de la talla de Manu Chao o Damian Junior Gong Marley, entre otros muchos, hicieron un año más y ya van 23 las delicias del público en el festival de música reggae más importante de Europa. Bajo el lema de Reggae for Freedom, el Rototom Sun Splash ha conseguido reunir en sus ocho jornadas a más de 250.000 personas procedentes de 80 países. Un éxito sin precedentes que llenó de la mejor música el cielo de Benicàssim. Pero si en el Rototón es obligado vivir la noche, también lo es disfrutar del día. En sus diferentes áreas pudimos disfrutar de todo tipo de actividades para el ocio y para la cultura. Actuaciones en directo. Demostraciones. malabares. Exposiciones. Actividades para niños. Y zonas de descanso. Vaya, que no faltó de nada para disfrutar al máximo. El mundo canábico volvió a contar un año más con el apoyo del RETOTOM. Dentro de las actividades del Foro Social se programó la conferencia titulada Regulación del Cannabis, una realidad social sin respuesta, donde se reflexionó sobre el momento que pasa el consumo de cannabis en nuestro país y se detallaron las últimas novedades legales y judiciales el abogado Joan Bertomeu expuso las últimas novedades sobre jurisprudencia del Tribunal Supremo. La buena noticia de este año es que hace poco en Alacant, aquí en el País Valencia, se aprobó la primera se aprobó crear una comisión para crear una ordenanza municipal que regule la actividad de los clubes de cannabis. son competencias municipales, es un ayuntamiento, pero entendemos que es, un paso adelante, aunque se limitará estrictamente al, ámbito urbanístico. El también abogado Héctor Brotón nos puso al corriente de las últimas novedades sobre el caso Panal. Seguimos trabajando en el recurso de amparo porque aunque lo presentamos en mayo, eh, las últimas sentencias del Tribunal Supremo en donde se han absuelto por, aplicación de error de prohibición, eh, entendemos que cambian un poco la doctrina del Tribunal Supremo y mientras tanto esperando lo que entendemos que debe pasar, que es la admisión a trámite, dada la trascendencia constitucional evidente que tiene este, este, este asunto y la representante de CatFAC, Patricia Miguel, nos habló sobre la ILP catalana para la regulación de los clubs canábicos. Todos los partidos de la Generalitat han votado a favor de la ILP y no a favor de la, enmienda y eso significa que ahora a partir de septiembre-octubre estaremos debatiendo esa ILP y luchando y por los derechos fundamentales de todas las personas que deciden libremente consumir y utilizar el cannabis. la edición 2016 del Rototom se despide hasta el año que viene con buenos humos y mejor música. Para los amantes de María será una cita imprescindible a la que seguro no faltaremos. En septiembre llega de nuevo Expo Grow en Irún con 165 stands que presentarán las novedades de 180 empresas españolas, holandesas, estadounidenses, francesas, británicas, alemanas, australianas, suecas, irlandesas, italianas y chinas. Grow, junto con la Fundación Renovatio, también organiza el quinto Foro Social Internacional sobre Cannabis, tomando como eje central el debate y la discusión con grandes personajes nacionales e internacionales del mundo del cannabis. Seguro que ya sabéis que las banderas, las velas, las cuerdas y los aparejos de las carabelas de Colón estaban fabricadas con cáñamo. Los huecos entre las tablas del casco del navío se rellenaban con fibras de cáñamo mezcladas con alquitrán para hacerlo impermeable. Pero si de verdad queréis entender la gran importancia que esta planta tuvo en nuestra historia, no os podéis perder la muestra especial que el Hash Marihuana and Museum de Barcelona dedica a la estrecha relación entre Colón Barcelona y el Cáñamo. Hasta el 30 de septiembre. te invitamos a visitar nuestra nueva página web www.marihuanatelevisión.tv donde podrás encontrar contenidos exclusivos que solo se pueden ver en nuestra web con todas nuestras secciones y nuevos apartados que iremos incorporando poco a poco. También te invitamos a visitar cáñamo.net, donde podrás ganar suscripciones gratis a la revista. Este mes, con el número 225, tendrás información de calidad y un regalo, como siempre. Y para seguir informados sobre la marihuana y mucho más, solo tenéis que visitar lamarihuana.com, un portal veterano y serio donde encontraréis la mejor información. Como siempre, sed felices Ya está pronto.